o'zbek estradasining iste'dodli vakili behzod abdullayevdan qaynoq taqdim tez kunda yangi klip premyerasi ahmad yarim birgalikda tomosha qilamiz tez kunda